夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたのことを夢に見る忘れた夢ならばどれほど良かったでしょう未だにあなたのことを夢に